berdatangan Dengan berbagai warna dan ciri khas tersendiri Dari pop, dangdut, rock and roll Melayu sampai boyband kau lupakan kawan Musik loncongan pernah dengar Di era empat lima oncom sekarang gas setren Musik di zaman sekarang yang lagi tenar di negeri ini Tapi janganlah kau lupakan musik ini Marilah kawan kita runkan kembali musik keroncong wow. oh yeah musik keroncong wow. oh yeah I love you keroncong you can not jump.